Torej, Klemen, ja. te se nič ne bo slišal, ker je mikrofon pod eh, folijo, pa kaj delamo danes? Snemamo. Kaj snemamo? E, pustno povorko. Kje pa? V Dobrovcah. In kakšna je situacija? Mrzle. Mrzle, kaj še? Kakšno je vreme? Sneži kot rak. Sneži in kako potem zdaj snemanje? Eh, zelo zanimivo, ker imamo homemedic equipment. Koliko imamo, koliko centimetrov ste ga? Tole je ene, dva milimetra. Poglejmo ta naš setup. Danes smo eh, primerno uporabili kaj, Kleman? Kaj smo vas prvič eh, porobili? To je eh, profesionalna zaščita kamere, ja. MP5 Pro kondicija. Aljaš jo uporabila tudi na svojem fotoaparatu. Ja, res. Tega ne vidite. Zdaj pa nared mi špegu eh, iz tega. Evo, se vidi. Vse je zaščiteno, super. Kaj pa je to naša muca? ki jo uporabljamo drugič, mislim da. Drugič, ampak eh, dobro služi, verjetno, bomo še videli. Moramo, moramo še ugotoviti. Ja.